今日有啲咩好嘢呢？就係創上有部小型嘅 3D 打印機啦，打開咗呢，有把鏟刀啦，正常係啊，嗱，呢部真係細到真係無倫咯。咁但係印嘅嘢就唔好大咯，印到係誒一百乘一。 百個台面就成八十咯，線啊各方面都有，不過大家注意喎，波卷嘅料咧係特別細喎， <laughs> 只能夠放喺依度依個位置嘅啫。大家可以睇到咧，安裝好咧，成件事係非常簡單嘅啫，一個插蘇嘅線口插喺依度，拆開配件包咧就會見到有一個 USB 嘅手指啦，插住一張 SD 卡。 咁其他嘅配件咧，包括誒有一塊嘅底板咯，嗯，有啲愛嚟貼喺底板度誒，粘住嚟打印嘅紙張咯。咁仲有兩個夾仔，我哋夾住塊底板嘅。咁另外有一支針，小心啲，係用嚟通呢個打印嘴嘅。有睇過 TinkerCAD 教學短片啊，就應該識得點樣做 S T L 噶啦。 今次咧，我哋咧就用 Q 啦，將呢個 STL 攞翻出嚟，用左邊嘅 Rotate button 咧，將個 STL 旋轉啦，或者用 Scale button 将佢放大縮細。之後咧，我哋要去到荧幕嘅右手邊，打開 Print Settings，有幾個參數我哋要改變嘅。第一啦，就係 Layer Height，即係每一層打印嘅厚度，一般係零点二。 第二咧就係 infill density，即係話物件裏邊嘅密度，密度越高咧，用嘅時間就越耐啦，所用嘅材料亦越多。而第三咧就係 printing temperature，即係話溶解材料嘅温度。而第四咧就係 support，即係打印嘅時候需唔需要用支撐物去支撐一啲零空嘅物件。 而第五咧就係標配 adhesion type，即係話打印嘅物件點樣同台面接觸，令到咧更容易脱模。修改好參數之後，就插入 USB 手指，將準備好嘅 G 曲 file save 入去呢一張 SD 卡裏邊，跟住將 SD 卡拔出嚟，再插入去 3D 打印機裏邊，就可以開始打印噶啦。啊，睇下機器嘅托盤方面咧，佢同我哋用開嘅托盤有少少唔同喎。 因为嗰个佢嘅观念上高咧，佢系用磁石将个托盘咧黐住喺度，咁啊似乎比较方便嘅，吓已经黐得好实噶啦。咁如果大家仲觉得诶脱帽嗰阵时会有啲问题咧，就可以用呢个咁嘅夹仔放喺呢个位置，开机。 而喺插入打印材料之前咧，先要用剪钳咧，将材料嘅末端咧切一个咁样嘅切口，然后喺打印机嘅呢个位置插入去，按弹弓少少，好啦，顺利进入咗去呢个插口咧，你就会见到单材料啦，喺呢度一路一路入去，顺住呢条管入去。 一路推到盡。跟住嚟睇下3 D 打印机嘅画面部分。我哋先按加热，当达到咗预设嘅温度咧，就可以按开次啦。根据 Q 男刚才嘅计算咧，今次嘅打印应该用两至三个小时嘅。 经过几个钟头嘅打印咧，终于引起啦！好啦，见到今次嘅打印效果咧，可以证实呢一架小型嘅打印机咧，其实嘅表现都不错，能够真实还原我哋喺天加 c a d 设计出嚟嘅物件。